Yan si Pare Ma, ang best friend ko. Madam, your chicken flambe. Bon appetit. Thank you. You're great. And you're so cute. Thank you. Actually, nagbabakasyon lang yan dito. Kaya lang, gusto malibang. Kaya nagsasubstitute siya bilang cook and house detective. Oh, masarap yan ah. Ah, oo. Gusto mo? Ah, mamaya na lang po. talaga, pare Mac. Talagang maasahan pa rin kita. Basta, nandito ako. Hindi pwedeng gulo dito. Ano? Ano ba yun? Sorry! Pabihira ka naman, oh! Sumusobra ka na! Ayusin mo yung pagpapaneho mo! Sorry, Eh, gusto mo, boss, paslangin ko na to, eh! Pare, mas mga ata pagmamaneho mo kayo na. Sensya na, pare. Excited lang. Alam mo naman, ang tagal ko naghahanap ng trabaho. San lapit ko na sa'yo. Tinanggap mo agad ako. Salamat, pare, ah. Okay lang yon. Sige, sa trabaho tayo nakapokus. Iset nyo na ang mga relo nyo. Ayos na, bossing. Okay na. Ah, sali ba ako dyan? Wala akong relo, eh. <laughs> Wala ka ba relo? Wala, eh. Sandali. Eto, sa'yo na yan, pare. To? Oo, sa'yo na yan. Uy. Thank you, pare. Bangkay! Bigay mo na yaman. O oh. Walang, suot mo yan. Mask? Para saan to? Para hindi ka makilala nung hold upin natin. Ah. Hold up? Yung ba trabaho nyo? Oo, oh, matagal na. ba? Pare, Pareha sa trabahong hanap ko, hindi ganito. Nako! Pare, shoot mo na! Ay, Andi dito ka ni! Malaki kikitain mo dito! Hindi na pare, kayo na lang. Ha? Oh. Pambihira oh. ka to! Ah, Suot mo na yan! Pare, ano ba? Wala pala! Sa ulo pa na to! Sandali! Pare, nabahan ko na! Ayun yung target, oh! Isa mo! Aray, aray ko. Tulungan mo ba? Kunin niyo yung bag! Bilisan niyo! Teka, teka. Wala akong kinalaman Ikaw. dito. Huwag ka na makialam, ha? Akin na yung bag. Panatan ka namin. Bigay mo na. Pagpapalagin kita. Okay, baka makalabit na yan. Pare! Akin na yan! Talabang ka, Pare, ang pulis! Wak mo! Anong kaguluhan yan? Chief! Pulihin mo mga yan! Mga huldapan yan! Mabubulok kayo sa kulungan. Sandali! Sandali! Eh, kasama ko ito eh! Opo, siya po driver namin. Di ba? Ano ba yun? Hindi yan. Siya nga nagligtas sa akin eh. Oo nga. Sige, dalhin lahat yan. Pare, hindi mo ka alam. Pare, pare. Parehin mo yung mukha mo. Tulungan mo ko. Pare. Sir. Salamat sa iyo. Walang naman. Ako nga pala si Mr. Toribio. Ako naman si Arthur. Arthur Kalaykay. Pare, tulungan mo kami. Kumpare mo yung isa, no? Pare, pare, pare. Ah, oho. Humingi po ang trabaho sa kanya eh. Hindi ko naman alam na Hold up pala yung lakad nila. Kaya nung malaman ko, umalis kagad ako. So wala ka trabaho? Wala ho. Kung gusto mo, doon sa resort ko. Pwede kitang bigyan ng trabaho doon. Talaga ho? Oo. Eto. Ipakita mo lang yan doon. Salamat po. Salamat din sa'yo. Gina? Kuya? Oh, bakit nandito ka pa? Di ba dapat nasa pabrika ka na? Eh, pinagluto ko si Bonnie ng pagkain. Eh, bakit naman pagluluto ang inaatupag mo? Ang dami namang katulong na pwedeng gumawa niyan. Yung negosyo ko ang asikasuhin mo. Hmm. Hindi ba ako tapos sa'yo? Ako tapos na! Sawan-sawa na ako sa pamamahala sa negosyo mo! Ayoko na! Hoy! Makahil! Baka nakakalimutan mo, nang dahil sa minana kong negosyo, kaya guminhaw ang buhay natin. Baka nakakalimutan mo rin. Ako nagpalago rin ng negosyo mong yan. Pero ang masama, nagbago ka. Lagi iba ugali mo. Naging masungit ka, matare ka, binisigawan mo ako lagi, inaaway mo ako, asawa mo ako, hindi ako katulong. Masama sa'yo, puro ka pera, puro ka negosyo. Nakalimutan mo na ang pamilya natin. Pwes, sa ayaw at gusto mo, ipagpapatuloy mong pamamahala sa negosyo ko! Maliwanag? Madilim! Madilim ah. Ito sa'yo. Mm. Nikki! Kusina ito, huwag ka maglaro dito. Sa playground ka maglaro. Sorry po, Mr. Mac. Hindi na po mauulit. Dapat. Mama! Sorry! Sir Mac, ano po nangyari sa inyo? Nabasa ang pula. Ha? Gusto niyo hilutin ko? Hmm. Ha? Kalbon to. mo pa. Ah, miss, pwede magtanong? Yes? Saan ang opisina ni Mr. Toribio? Sino po sila? Ako si Arthur Kalekay. Pinapunta niya ako rito eh. Ah, sa Human Resources Room po. Diretso kayo dyan, bumaba kayo ng stairs, then turn left. First room po ang office ni Mr. Toribio. Thank you, miss. You're very welcome, sir. Pamilyar ang mukha nito. Miss? Aplikante, mapo muna kayo doon. Mukhang henyo to Santo. Ah, uh, Brad? Wait, please, please lang. Huwag mo kausapin. Can't you see I'm busy right now? and I'm reading encyclopedia. Mm. Sorry. Ah, magsisimula na tayo. Magsiupo na kayo doon. Ma'am? Sit down. Eto ang mga test paper ninyo. You have uh, ah, 15 minutes to answer that. Ma'am? You may begin. Ah. Ah. Please, please, again, I'm busy. And we're not close. Sorry. I'm busy, please. Hmm. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, puro mali yung sagot ko eh. <laughs> Ibig sabihin, mali rin yung sagot ko. Bakit? Kumukopya lang ako sa'yo eh. Henyo nga. Henyo sa kopyahan. Good morning, Mr. Toribio. Good morning. Ah, sir. Oh, oh Arthur. Nakausap ka na ba ni Ay, Cherry? Good morning, sir. Ah, Cherry, siya si Arthur. Yung sinabi ko sa yung gagawin nating assistant security. Ah, siya ba? Di mo naman sinabi ka agad eh. Naunahan mo ako ng abot ng test hmm, paper eh. Si Cherry na lang bahala sa'yo. Ah, sir! Ah, ah, pati po ako. Bakit? Ah, eh, magkasama po kami eh. Magkaibigan po kami matalik eh. Close tayo, di ba? We're close. Sige na. Mm. Ah, yes sir. Close nga kami. Matagal na. Mga 15 minutes na. Ah, Jerry, get him too. Ah, okay. <laughs> salamat po, sir. Salamat po. Salamat po. Maraming maraming salamat po, sir. Oh, mo, sir. Kiss oh, mo. Wala, wala, Thank you po. Pwede ba? Thank mo na ako, ha? Thank you. Si, che si Cherry na bahala sa inyo, ha? Mm -hmm. Oh, bumalik na lang kayo bukas. Dala lang kayo ng gamit nyo, okay? Yes, sir. <laughs> Thank you. Salamat din mm-hmm. sa iyo. Mm, mm, mm. Hindi talo yan. Hindi na. Ah, Brad. Salamat uli ah. Hulog ka ng langit sa akin. Ah, wala nga naman. <laughs> Thank you talaga, Brad. Thank mm. you, thank you talaga. Salamat. Mm, mm Kiss kita, kiss kita. Okay na, okay na, okay na, okay na. Ah, Ako nga pala si Arthur. Nimo. Nimo rin, ba't ka nagmumura? Hindi, hindi, hindi. Nimo pangalan ko, Brad. Ah, Nimo. Nimo. Ah, <laughs> Thank you talaga, ha. thank you talaga. Okay na po, ma'am. Thank Okay. you. Thank you for coming. Hi. Arthur! Arthur! Nemo! Arthur! <laughs> ano na? Okay lang. Good morning, sirs. Good, Good morning. morning. Ah, pare ko. Yes? Baka pwedeng makahingi ng inumin. Sure, pare ko. Ah, pare ko. Baka pwedeng dalawahin mo na. Sure, no problem. Yeah. Sino sa inyo si Nemo Lindenberg? Ah, uh, that's me, miss. Sa resto ko ma assign At ang mga kasama mo sa room yeah. ay si Bogart. Excuse me. Ako yun! Hmm. Follow me! Hmm. Aray! Uy. Go! Go! Ba't mo ako pinalo? Sabi mo, follow you eh. Ibig sabihin, sumunod ka. Uh, sorry po. Sorry, sorry! Sorry mo ka mo! Tara! Bal? Sir, mm. pare ko, eto mm. na hmm. inumin nyo. Iyong kasama nyo. Ah, pumasok na. Ha? Ah, pare ko, gusto ko sana ice water eh. No problem, Bigyan pare ko. Bigyan mo ng ha? Sure, sige. Thank you. Sir, pare ko, your water with ice. Thank you. Ah, pare ko, Sir? pwedeng pakibawasan ng ice. Ayoko masyadong malamig eh. Bawasan mo ng mga... Dalawa. Dalawa. Yeah. Sure. Pari mo. Ha? Wala. Pare ko. Hmm. Arthur? Ah. ah. Sir! Mr. Toribio. Um, Paramac, this is Arthur. Uh, we've met. Hi, Parago. Arthur, this is Paramac, my best friend. Mm, hi. Hi. Si Arthur ang magiging assistant mo. Hindi ka rito, guest? Hindi. Walang iya ka. Kumakautos ka. Parang ikaw nagpapasweldo sa akin. Naniwala naman ako dahil nakaporma senador ka. Yung pala, mag-empleyado ka lang dito. Eh, hindi ka naman nagtanong pare ko eh. Wag mo ko tawagin pare ko. Hindi tayo magkumpare. <laughs> tama na, tama na. Parang Mac, stayin din dito si Arthur. okay lang yun. At saka, siyang makakasama mo sa kwarto. Ha? Oh, Kami? oh, Lupit naman nyo. Oh, bakit parang Mac? nagre-reklamo ho yata. May problema ba? Wala ho, wala ho. Hindi ako nagre-reklamo. Parang Mac, si Arthur yung sinasabi ko sa'yo nagligtas sa akin. Ha? Oh. Naghanap siya ng trabaho, kaya binigyan ko. Dapat ho, oh. dapat ho. Oh. Kaya pakisama mo na lang, ha? Oh, Oo. Ha? No Thank you, problem. thank you. Ah, Zero, malamig po yan. Thank you, thank you. Ah, mm, oh. Sarap ah. Para may flavor ah. Meron oh. Kukupandan. <laughs> Thank you ah. Thank you. Ano, saan tayo? Saan tayo? Hmm. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Dito tayo. Ah. Galit ka yata eh. Di. This is my room. Comfort room? Anong comfort room? Ito ang kwarto ko. Ah, parang bodega eh. May reklamo ka? Kasi sa unang tingin, parang bodega eh. Sa unang tingin? Oh. Ah. Dalawa mo ang tingin mo. Aba, oo nga no. Oo nga no. <laughs> Kwarto nga pala talaga. Doon ang lugar mo, doon. Hmm. Wala bang ahas dyan? Sana nga meron. Hmm. Pareklamo ka pa. Napeke mo ko ah. Kala ko anak ni Atiense eh. Dating turista ka pa, pasala salamin. Pala maghahanap ka lang ng trabaho. Na-dengue akong tong gagon to. Pero alam niyo, Sir Ma, palagay ko pinag-adya ng tadhana na magkasama tayong dalawa. Eh. Impacto naman tadhana yung naisip mo niyan. Ano yan? Tingnan niyo, ha? Pangalan niyo, Mac. Ako, Arthur. Hmm. Pag pinagsama niyo yung dalawa, I shall return. Mac Arthur. Swak na swak. Swak na swak? Di naman susok yan. Bukas na bukas din, magpapalit na ako ng pangalan. Huwag na mga sir, ma. Ako na lang magpapalit. Pwede nyo naman akong tawaging Turo for short. Turo? Pwede kang Toro. Bastos yun, ah. Hindi yung torong yon, Yung nanuluwag. Nanuluwag? Pam, pam, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pam. Hi, Bibian. Hi, Mr. Mac. How are you? You don't have any company today? Baka ah, sumunod. <laughs> okay, Mr. Mac. Do na mi. Do na yo. Dito na mi. <laughs> See you, Mr. Mac. Bye-bye you. Ano ka ba? Bakit? Pwede pumunta ng pool? Eh kasi meron pa ako. Oh, Turo. Pupunta ro sa pool, samahan mo. Yes, Sir Mac. Oh, pag gumagamit ka pa niyan, Practice katabi mo na. ako eh. Halika na. Ay po. Diba Arthur name mo? Bakit Toro tawag sa inyo ni Mr. Mac? Kayaan mo siya. Trip niya yun eh. Walang basagan ng trip, okay? Okay. Okay, let's go. Okay. Tignan ko lang. Kung di ka madisgrasya sa batang yan, Pex <laughs> Pan. Alam mo, Nikki, palagay ko hindi ka mag-enjoy dito sa pool. Mabuti pa, doon na tayo sa playground. Okay. Sige, let's go na lang sa playground. Hop, teka. Mm. On second thought, mas mag enjoy ako. Ah, mas mag enjoy ka rito sa pool. Mainit to sa playground eh. Dito na lang tayo. Okay. Bakit mo naman? What's your name? Nikki. Hi, I'm Vivian. Gusto ko yan. Ano ba yan? Lotion. To smooth my skin. Gusto mo ako nalang maglagay sa'yo? Sure. Love mo siya sa likod ko. Why did you stop? Put more lotion, please. ang kamay mo. Ayan. Bumalik na sa dati. Stop! Put some more lotion. ang kamay mo, Nikki. Pagod ka na ba? Di pa. Sarmak. Okay ka lang, Sarmak? What happened? Din dinagukan ako niyan eh. Boyfriend ko po siya. Bayani, bakit? Bakit siya na naglo-lotion sa'yo? Sinik yung kanina eh. Was that you, Mr. Mac? Oh, siya na yun. Pinipigilan ko nga. Ayaw papigil eh. Ano? Binuyo mo ako eh. Pahama ka talaga sa buhay ko. Ah, ganun. Magkasama kayong dalawa. Halika'y eh, dito. Kayo naman ang mamasahin ko sa suntok. Ah, ah, ah, Wala niyang Arthur na yan. Dahil pa makapili kung makapagturo. Napahamag tuloy ako. Mm, sarap patayin. Mang Mac, bakit gano'n lang galit yung kay Arthur? Sobra. Atat na atat ako dyan. Gusto kong patayin. Aray ko. Mang Mac, bakit ako naman po pinapalo nyo? Talagang dudurugin ko yan. Mm. Mang Mac, sandali lang po. Mag bago kayo magkaramitan, alis na po Malapit naman pala humilik nito. Para ako may katabing tatlong generator. Pati pala sa ilong, naghihilig to eh. Mm-hmm. Ngayon naman, parang elepanteng di mapaanak. Mm-hmm. night, Sir Parico. And sweet dreams. Hmm. Hmm. Ugh. Uh, Kaki na. Bulag ba ako? Baka may sore ako. Ang laki na magmuta ito. Ba't may pera ako dito? Hindi ako makahinga. Uh, Naisipit ang ilong ko. Ginawa akong Pinokyo. Ano ba nangyayari sa mukha ko? Kaluluwa na ba ako? Walang niya. Alam ko na may kagagawa nito. Isang hudas lang ang gumawa nito. Turok! Siguro na gina mo. Talaga, Arthur? Ginawa mo yun? Oo naman. Hi, ma'am. Good morning. Ah, naku! Ah! Ah! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Pahiya ka. Sir Ma! Papatayin kita! Ma! Manong Ma! Manong Ma! Sir Ma! Magunos dili kayo. Itawan niyo ako. Papatayin ko lang to sandali. Bakit, Sir Ma? Bakit? Ano ginawa mo sa mukha ko? Eh kaya ako lang naman nagawa yun dahil ang lupit yung humilik eh. Hindi ako makakatulog, alam niyo ba yun? Ha, ganun. Hindi ka makatulog. Pwes, humanap ka na ibang tutulugan. Lumayas ka doon. Eh kung meron lang ibang malilipatan eh, ba't hindi? Hmm. Aba Arthur! Maliit lang kwarto namin. No vacancy. Pare, kung matulog nga kami, nakatayo eh. Pwes, kung ganun, hmm, titiisin ko na lang ang hilik at pagkaburaraan nito. Ah, ganun ha? Ah. Hmm. Ala! Ah, ah, lagot ka! Dali lang! Dali lang! Sandal! Papatayin kita! Vina? Ti? Gusto kong linisin mo ang buong bahay ngayon ang dating ng unika iha ko. Opo, T. Sugar? Yes, ano pa ang mga appointments ko after sa airport? Ocular po sa new factory site. Then may dinner po kayo with Mr. Soon. Ah, uh, venue na lang po i-confirm ko. Okay, tell him dito na lang sa bahay. Ah, yes, ma'am. Okay, let's go to the airport. Ito na, ang Agwa Revolusyon Pataranta. hmm. Only for you, Turo. <laughs> Bakit kaya lagi nalang mainit ang ulo ni Sir Mac sa akin? Huwag mo nang pansinin yun. Mabait naman daw yun, bro eh. Yun mabait? Kung yung mabait, wala na salbahe. Sara na lang ang kulang. Tignan ko naman. Sabi sa akin ni Bogart, problema daw sa pamilya, kaya laging aburido yun. May problema pala siya sa pamilya niya. Anong kinalaman ko doon? Ba't ako damay? Pag nagkataon, i-evacuate ka. <laughs> eh, huwag mo nang pansinin yun. Pagdating ng oras, babait din sa'yo yun. Kailan naman kaya yun? Yun ang di natin alam. Alamin mo. Pwede bukas? Oh, naku naman at nandito lang pala yung tray, oh. Arthur, Sir Ma? halika. Ako? Mm. Sandali lang. Yan na yun. Oo. Yan na yung sinasabi ko sa'yo. Bakit, Sir Ma? Sabay na tayo magmerienda. Talaga ho? Oo, ako nagluto niyan. Ha? Oo. Nako, nakakaya naman. Nag, nagabala pa kayo, Sir Mac? Oh, walang anuman yun. Alam mo, gusto ko, kanya ko ginawa yun para maging close tayo sa isa't isa. Di ba, pare ko? Aba, okay sa akin niya, Sir Pare ko. Okay? Yes. Ha? Oo. Ah. Nagdilang anghel si Nemo. Buka! Tama-tama, may dala na akong kutsara, oh. Sige. Thank you, Sir Ma. Kailan natin, mainit pa. Paborito ko to. Mm. Higupin mo para mas masarap, oh. Hmm. Sir pare ko, masarap. Magaling talaga kayo magluto. Tumatalaban lasa. Oo, oh, tatama yan. Mm. Nagliliyab yan. Ano ka nyo? Ay, ah, hindi ka ako. Nagliliyab sa lasa na sarap. Oh, talaga naman. Oo. Mm. Ayos. Mm. Mm. Mm. Mm. Ikaw ba yun? Hmm? Hindi ah. Ako yata. Sir Paragon? Mm. Ah. okay ka lang? Eh, eh, pa pakiramdam ko mga anak ako. Ha? Sadali lang. Sir Mac? Sandali. Sir Mac? Sandali lang. Sir Mac? ang bangis doon. Ano nangyari doon? Oh, Sir Mac, ano po nangyari sa inyo? Alis dyan. Huh? Mang Mac. <laughs> Sir Mac? Oh! Are you okay? Yes. yan. I'm sorry sa nangyari kanina. Sapur, it's not my fault. Okay lang, Mr. Mac. Huwag na lang po. Sana pang maulit. Ah, hindi na maulit yun. Hindi na maulit. Hmm. May tawag ako. Ringtone ko yun. Hello? Ah, hindi ko napindot. Hmm? Hello? Oh, kumukulo na nga eh. Ganda ng ringtone ko, no? Oo nga eh, pero mabaho. Oh. Come on, baby. Give it to me, baby. Jewel! Ba bakit sa akin umepekto yun? Dapat sa kanya eh. Talagang... May buwis sa akin yung lalaking yan. Ikaw ang lulutas ng problema ko sa hayop na iyon. Antik lang ang walang ganti. <laughs> Pare, kung, kung kagatin mo, hindi tayo talo. May patitira ako sa'yo. Tawagin mo ang buong sindikato. Itumba nyo. Hmm? por... gente por ataque. Serpargo, what's happening? Still sleeping, eh? lang ka. Sa gising. Ha! Miss Vivian! Hi, girls! Vivian! tulungan na kita. Oh, salamat. Ah, teka, yung boyfriend mong bayani, nasa na? Baka magselos na naman yun. Wala, bumalik na sa Manila. Mabuti naman, at walang asungot. Hey! Bakit? Anong nangyari? Aray, aray. Ano yun? Aray, kung... Aray, aray, aray, aray, aray. Ah, teka, teka, teka, parang, parang may kumakagat. Ano sih? Tiga mah, tiga, tiga, ah ah ano ito? Então. Hantik! Sige, kas, kas. Saan ka? Reverse. Ay,

Good morning, Palico. What's happening? Nothing much. Scratching. mamatay kang hantik ka. Kuya, wag po. Nakagutusan lang. Walang nga kayo. Pinagpiestahan niyo ako. Walang ibang gagawa sa akin yun eh. tagal mo naman sa banyo. Anong ginawa mo doon? Nagkamot lang, Sir Parico. Bakit? Anong makati sa'yo? Buong katawan lang naman. Ha? Huh? Kaya pala, kumagkabot ka pag ano. <laughs> oh, kamusta ka ngayon? Medyo okay na ako. Good. O siya, I'll take a shower. Okay talaga yung kamot mo. Ikaskas mo. Ikaskas mo. yes! Salamat mga hanti ko! Nagantihan ko rin. Sa susunod, pera na na ipanggaganti ko iyo. Hmm? Hmm? Mm. Reku. Bakit? Ngayon ko. Ha? Ko. Ano kanyo? Ko. Gulo Ah, ano yun? Ano yun, ha? Gulo ko Ikaw naglagay Ah, Sir Mac, huwag kayo magbibintang ng ganyan. Wala akong kinalaman dyan. Wala, wala akong kinalaman. Mga kayo ka man. Ah, walang ganyan ng Sir Mac, ha? Kayo nga, hindi ko pinag-isipan na masama, eh. Kahit na alam kong kayo naglagay ng mga hantik sa damit ko, eh. Wala akong ulo yun. Oh, nagmamaang-maangan pa. Oh, tignan nyo nangyari. Mm. Ayan o, mm. naging chocolate hills yung katawan ko. Mm. At ito, pinakamatindi. Ayan hmm. o, hmm. maga. Tulog hmm. ako. Sir Parego, mm. total, hindi tayo magkasundo. Mabuti pa, partihin na natin to kwarto para wala na tayong pakialaman. Hmm, sarap mo sinabi mo. Ganun ka nga. Sige, Tuloy kayo. Good. Magtulungan. Hmm. Pero sa isang kondisyon, huwag mo na akong tatawag yung pare ko. Eh di wag. Ilang pala eh. Who you? You. Michael? 嗯嗯。 folder, oh. Ang dami kong ginagawa. Hindi ko alam. Arthur, sandali lang talaga bang hindi mo alam kung nasa Sir Mac? Sabihin mo naman, oh. Hindi ko nga alam, eh. Arthur, sandali lang. Uh... Nasaan ba si Sir Mac? Ang dami ko na kasi... Ayun, oh. Nasaan ba? Ah! <laughs> Sinabi nang hindi ko alam, eh. Nagtatanong lang naman kasi. Hmm. Hmm. Huh? Hmm? Huh? Hmm? Mang Mac, ano po yan? Ikaw kahit kailan ang labo ng mata mo. Di ba nakikita? Yan ang bagong style ngayon ng braces. Braces? Hindi braces yan! Retainer yan, oh! Kita mo may kulay! Kulay pula! Hmm? Mang Mac? Ayun! Ano? Thermometer yan. May sakit si Mang Mac. May, hmm. may... Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Ano daw? Nanikip. Ah! Ano daw? Hindi ko rin naintindihan eh. Umalis ka nga hmm. dyan. Hmm? Mang Mac? Ano po ba yan? Nanikip. Hmm. Ah, yun naman pala. Ano nga ba sabi? Eh. Pinahirapan pa sarili mo. Anong sabi? Ay ko. Ano po ba talaga yan, Mama? Toothbrush. Dinikit ng glue. Dinikit ng blue. Ah, nituro ni Arthur. Hindi ko maalis. Gusto nyo maalis? Hindi ko maalis. Hindi nyo maalis. Anong gusto nyo gawin namin? Hindi ko maalis Tulungan natin, tulungan natin. Doon ka sa kabila, doon ka sa kabila. ka mo. Mamak, Ready na kayo, ha? Konting tiis lang to, ha? Sa, dalawa, mm. tatlo, tatlo! Sige na! Sandali, sandali. Bilang, bilang, bilang! Oo. Oh. Ah. Ah. Mangmak? Mangmak! Ba- ba- ba- Bakit? Hmm. Ganyan ang ngipin niyo. Parang kuko ng baboy. Alam mo, mahirap ng sitwasyon yung Sir Mac. Kaya dapat magkaayos na kayo. Kahit hindi, okay lang sa akin. Hmm. Ikaw rin, baka mamaya kailanganin mo yung tulong niya. Bahala ka. Iyon naman ang hindi mangyayari. Teka, kanino ba loyalty mo? Kay Sir Marco o sa akin? Hmm? Sa'yo siyempre. Oh? Naman. Sige. Spell loyalty. Para yun lang, tinatanong pa ba yan? <laughs> Pwede red na lang. Hmm. Hindi naman kulay yun. Kaya wala nang nagkakagusto sa'yo. Yun ang akala mo, wala. Eh ikaw, may syota ka? Wala rin. Di ko pa kasi nahigita yung babae magpapataktak sa puso ko. Hi, are you the valet? Yes, ma'am. Thank you. Hmm? Ang ganda niya. Eto na. Eto na siya. Hmm? Good morning, Good morning. Ma'am. Dad? Dad! Hah? Daddy! Bonnie! Bonnie anak! Dad! I missed you! Huh? Anak ni Sir Mark? kang Arthur ka. Oh, Dad! miss na miss kita. Kailan ka dumating? Yesterday po, sinundo po ako ni Mommy. I was expecting you. Pero wala ka. Oh, sorry. Eh, mabuti pa kaya, puntahan muna natin ang ninong Toribio mo. Hmm. Ha? Kasi matutuwa yun kapag nakita ka. Opo, Ayun na. opo. Oh, bakit pare ko? Ah, May problema ba? Inaanak mo. Uy! Hi, Ninong. Ay, Ang laki na. Tuloy, tuloy, tuloy. Sit down. Ang laki-laki na ng inanak ko. Tangkad, ano? Oo. Oh, what brought you over? Ano ba ang plano ng inanak ko? Gusto kong magstay dito, siguro mga 2-3 days? 2-3 days? Sure. There's a cottage for you. Oh, thank you, Ninong. <laughs> You can stay here. Thank you, pare ko. Anytime, pare ko. Pare ko. Aray? Ah, ah, naku, sorry. Hoy, huwag mo hawakan yan. May rabies yan. Sorry, sorry ka pa. Sanay sa bugbog yan. Hoy, Turo. Hindi rin lang tayo makasundo. Solo-solo mo na yung kwarto na yan. Alis na ako. Tayo na, anak. Tayo na. Oh. Oh. Sino siya? Assistant ko yun. He's kind of cute. Anong cute? Baka cute. Ikaw ang cute, anak eh. <laughs> Lalo kang gumanda. <laughs> oh, thank you, Daddy. But you look kind of tired. You need a lot of care. No, I'm okay. You're not okay, Dad. How are you really, Dad? Are you sure you're okay? Yes, anak. Don't worry. Masaya naman ako sa trabaho ko eh. Ito na tayo. Dito tayo anak. You know what, Dad? Uwi na lang tayo and make peace now with Mommy, okay? I'm sorry, anak. Talagang hindi na kami magkakasundo ng Mommy mo. Pagpasensyahan mo na lang si Mommy, Dad. Anak, sobra-sobra na pasensya ko sa Mommy mo, naubos na. Pati pasensya sa panaderia, naubos na rin. Ang ganda nitong cottage na binigay sa'yo ng ninong mo. Akin na yan. Hmm. Nalungkot ka na naman. Alam mo kasi, ayoko nakikita mong nagtatalo, nag-aaway kami ng mami mo. Kaya madalas, ako na lang umiiwas. You know very well na gusto ko nakikita ka lagi sa masaya. I know it, Dad. Good. Dad, gusto mo ba talaga akong maging masaya? Of course naman. So dapat sasama ka sa akin sa pag-uwi ko dahil ang gusto ko nandun ka sa birthday celebration ko. Okay, Dad? not okay. Eh, imbes na masaya celebration mo, baka masira lang namin ang mami mo. Dad! Bonnie, anak. I'm sorry. Unawain mo naman ako. Dinami-dami na Oo. Oh. pwede maging daddy. Ba't naman si Sir Puro na yata to ah. Sorry, sorry. Ah. Ano ba? Gusto mo to? Gusto ko to! Chupi! Sabi ko naman kasi sa'yo, makipagbati ka na kay Sir Mac. Ay, hindi na. Kung ano-ano na pinaggagawa sa akin noon. Kung ano-ano na pinagsasabi na masakit. Tapos makikipagbati ako. No way! Eh, yun naman pala eh. Ditiisin mo na lang. Kalimutan mo na rin si Bonnie. Yun naman ang hindi pe pwede. At bakit naman hindi pwede? Dahil siya ang babaeng minimitit inaasam-asam ko. Gagawin kong lahat mapaibig lang siya. Kailangan magkalapit kami. Hmm. Bago mangyari yan, ang unahin mo yung magkalapit muna kay ni Sir Mac. Hmm. Kailangan ba talaga yun? Kailangan, kailangan. Nang sa ganon, walang sagabal sa pag-akyat mo ng ligaw. Huh? Huh? Huh? Huh? ka nga. Aray, ko! Alam, sinusubukan nyo. Ano? Talaga nalaladya kayo, no? Gusto nyo pagsasasabi ko kayo? Dito kayo, dito kayo! Sorry, sorry. Ah! Ah, Vina? Te? Dumating ng Mambonimo? Wala pa po, te. Ay, mukhang galit si mom. Tinuod, Jude. Anong tinuod? Totoo! Hmm. Mang Mac, Ah, ganda ng mga flowers nyo ah. Para sa akin mo ba yan? unggoy. sana ko ito. Paborito niya ito eh. Sayang. Yabo, bibigyan kita. Talaga, Mang Mac ah. Bibigyan kita ng corona mamaya. Mang Mac, promise ah. Tado, Sir Mac, phone call po. Ha? Phone call? Opo. Sino kaya ito? Hello? Macario? Nandyan si Bonifaciano. Huwag kang magkakaila sa akin. Eh, eh na, na, nandito. Pwede ba pauwiin mo nga siya kaagad? Ayoko nagtatagal na magkasama kayo, no? Sabi niya eh, sandali lang daw siya eh. Pwede ba siguraduhin mo, Macario? Kung hindi, hindi kita tatantalan. Oo. Kumusta ka naman? Huh? Huh? Sir Max, sino po yun? Hindi ko kilala. Prankster. Ah. Yung bulaklak ko. Oh. Hindi ko po napansin. Nilagay ko lang dito eh. Ah. Saan napunta yun? Eh bakit naman kasi pagluluto ang inaatupag mo? Ang gusto ko, yung negosyo kong inaasikaso mo. Lagi ba basungit ka, matari ka, hindi sigawan mo ko lagi, inaaway mo ako! Bonnie. Flowers daw Hi. for you. Oh, salamat. Sino nagbigay? Siya po. Salamat. Itong paborito kong bulaklak. But, wait, bakit mo ko pinagyan ng bulaklak? I don't even know you. Bagay kasi sa'yo yung mga bulaklak. Kasing ganda mo. <laughs> Ako nga pala si Arthur. Hi, I'm... Huwag mo kabayan yan! Ah. Ah. Baka nga tetalo ka! Dad, nakikipagkilala lang si Arthur. Tingnan mo, binigyan pa niya ako ng bulaklak. Hmm? Bulaklak niya? Ang ganda. Ang ganda. Bulaklak! Oh. Aray ko! Sir Mac, bakit? Akin to eh. Ha? Binili ko to eh. Nikki? Mm. Nikki? <laughs> Bonnie! Mr. Mac! Arthur! <laughs> Uy! Shh! Uy! Hi! <laughs> Ah, Sir Mac, sorry ah. Shut up! Shut up ako. Back off! Back off. Ah, Bonnie, Shut up ako. Eh, shut <laughs> Sabi mo? Mm, mauna na ako. Nice meeting you, Arthur. Salamat sa bulaklak. You're welcome. <laughs> Aray. Sabi alis ni. To the Batcave. <laughs> Ayoko nakikipagmabuti ka sa lalaking yon. Dad, wala naman masama doon, di ba? Nakikipagkilala lang naman siya. Di mo naman kilala yung lalaking yun eh. Dad, please don't overreact. Nakikipagkaibigan lang naman yung tao. Naku, ikaw talaga oh. Ikaw talaga, Bonifacia. Nakikipagkaibigan sa'yo, iba motibo na sa'yo. Daddy, hindi ganun ang tingin ko kay Arthur. I can see deep inside na mabuti siyang tao. Basta iwasan mo siya. Ayokong malahian tayo ng ulupong. Sige, susundin kita, pero susundin mo din yung gusto ko. Nasasama ka sa akin sa pag-uwi ko sa bahay para sa birthday ko. Oh, oh. mo sa akin na usapan, ha? Pa-dead machorba ka pa. How's your therapy and haircut, ma'am? <laughs> It was great, thank you. You're welcome. Ah, tara na, tara na. Mm-hmm. <laughs> Boyfriend ko. Mm-hmm. <laughs> Hi, Bonnie. Hi, Arthur. Uy, ano nangyari? Are we stuck? Ewan. <gasps> Oh, oh my gosh! Sorry. Uh, no, no, no, no. It's okay. You can akap me anytime. Basta wag lang masyado mahigpit. Hindi ako makahingi. <laughs> Oh my gosh! Ah! Oh, sorry. It's okay. Imo, po, nakita mo ba si Bonnie? Hindi po eh. Mang Mamak! Mang Mac! Mang Bakit? Si Bonnie po! Nakulong sa elevator! Nakulong? Kung anak ko! Kung anak ko! Uy, ah, ano nangyari? Sir, nagkaroon lang po ng technical trouble. Technical? Eh, gaano katagal na-stack? Mga 15 minutes na po. Naku, 15. Oh, ito, eto, eto, eto, eto. Last na, last na, ha? Balik tayo sa bugtong. Magaling ka ron, eh. Ahem. Sagutin ang bugtong. Patpat kong matigas. Labas-masok sa butas. Pag iyong idiniin at iginiling-giling, ahay, kiliti mararating. Ano yun? Parang bastos yun. Hindi. Sige na nga, sirit. Hmm. Patpat kong matigas, labas-masok sa butas, edi eh cotton buds. Nye. <laughs> Ay, umandar na. Sana masira ulit. Ano nangyari? Okay na Ay, po. okay na. Salamat. Salamat sa Diyos. Thanks. Masarap ka palang kuusap, Arthur. Halos hindi ko naramdaman na stuck tayo sa loob ng elevator. Mabuti naman nalibang ka. Inalis ko lang naman yung takot mo eh. Salamat ha. Magpalamya ka! Papatay ka! Ah! Ah! Ah! Ah! Derma! Sorry, pagpasensyahan mo na si Daddy. Okay lang yun. Naintindihan ko. Ganun talaga ang mga daddy. Protective sa mga anak nilang babae. Buti ka pa. Sana ako rin. Maintindihan ni Daddy. Ano sabi mo? Ah, wala. Meron eh. Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Talaga? Try me. Birthday ko kasi sa 27. Gusto ko, nandun si Daddy. Kaso, ayaw niya kasi hindi magkasundo sila ng mami ko. Ganun ba? Sige, subukan ko powers ko ha. Tulungan kitang mangumbinsi. <laughs> Nako, imposible yata dahil malaking galit niya sa'yo. Ano ba kasi ang ginawa mo sa kanya? Wala naman. Ganun lang talaga yun kasi menopause na. Sino <laughs> ang menopause? Ikaw. Ha? Nga. Nga. Nga. Nga. Mm. Mm. Love you, Daddy. Love, you, Daddy. you. katotohanan na to. Wala nang sablay to. Ha! Sir Mac! Ano ba? Anong ginagawa niyo dyan? Sira na ba ulo mo? Pati ako gusto mong chorbahin. Pwe, langya ka. Ikaw ha, pasaway ka talaga. Yun. Gusto mo patinis ha? Saan galing yun? acento.

Pero anak eh. Dad, please. Dad, please come with me. Dad, I don't want you to be alone. Do you love me, Daddy? Sobra, anak. More than anything. I love you so much. You know that. Alam ko. At alam ko rin na mahal mo pa rin si Mommy. Right? It's not too late, Dad. We can still be a family. Advance happy birthday na lang anak. So you're telling me you're not coming with me? You're gonna make me drive by myself, and you're not even gonna come to my birthday? Bye, Dad. I love you. I love you too. I'll tell mom you sent her love and kisses. Did I say that? I didn't. Ikaw naman kasi. Sinabi ko nang wag kang pumunta doon. You'll just get disappointed. I was right, right? Eh, Gusto ko lang naman magkasama si Daddy sa birthday celebration ko. Ang gusto niya lang magpakabulok doon. Ni ayaw niyang asikasuhin ang business natin. Mom, kailan mo ba titigilan si Daddy? Hanggat hindi ko nakikitang nagpupursige siya para asikasuhin ang business natin. Mom, Dad did a lot para sa inyong negosyo. And Pwede ba? Tikilan na natin ang pag-uusap tungkol sa daddy mo. Sir Mac, I have a surprise for you. Siopaw. Ayoko niyan. Baka lasudin mo pa ako. Sir Mac naman, Ba't ko naman gagawin sa inyo yun? Nabalitaan ko lang na mahilig kayo sa siopaw. Kaya pinagdala ko kayo. Masarap to. Espesyal. May itlog na pula. May chorizo. May sausage. May kalyos. May minudo. May kare-kare. Ulul, meron ba siopaw na may kare-kare? Di sasawsaw ko pa sa bagong. Eh, special nga ho para sa inyo eh. Eh kung ayaw nyo eh, di Ibigay ko na sa dalawa. Walang lason to, ha? Wala. O, oh, sige. Sa'yo na itong kape ko. Sweet naman. Very, very sweet. Mm. Ano Alba! Oh! Saksakan ng tabis eh. Mm-hmm ba? Teka na nga. Teka na. Sir Mac, Ha? ayos ba? Ayos to. Gusto nyo, dalang ko kayo ulit mamaya? Sure. Basta, payagan nyo lang kami maging close ni Bonnie. Sure. Wow! Thank you, Daddy! Ngoy! Anong daddy? Ah, Nadala lang ng damdamin. Ah, Nasaan nga pala si Bonnie? Bumalik sa Manila. Ha? Umalis siya? Kailan pa? Kagabi rin. Nagtampo. Lalayo ako samahan. Eh di sana ako na lang sumama sa kanya. Oh, baka ikaw ang pagtampuhan ng panahon. Hoy, sinabi ko na sa iyo, lubayan mo anak ko. Pues, eh. lubayan niyo na rin yung siopaw ko. Mr. Ricky, payag na ba kayong mag-invest? I'm looking forward to our partnership. Hmm. Pag-iisipan ko, Mr. Toribio. Hmm, baka hindi ko kayanin ang ah, hmm, ganito kalaking hmm, kapital. Hmm. Anong hindi kaya? Ikaw talaga ang hina-hina ng loob mo. Ang gusto mo puro mga pipiktsugin ng mga negosyo. <laughs> hindi naman, dear. Hmm. Huwag kang mag-alala, Mr. Toribio. Kaya niyo. Akong bahala dyan. <laughs> Dear. Ricardo! Ako masusunod dito. Maliwanag? <laughs> yes, dear. Hmm. hmm. hmm. Ah, uh, boss, Yes? Pwedeng pa-refill. Ah, no problem. Thank you. O nga pala, may sorpresa ang daddy mo sa'yo. Ano po yun? Ito. Ah, sige po, buksan natin. Buksan mo na. Yeah. Wow, Daddy! Gusto ko tong necklace na to eh! Mm. Ang galing mo talaga! So dapat sasama ka sa akin sa pag-uwi ko. Dahil ang gusto ko, nandun ka sa birthday celebration ko. Okay, Dad? Dad! Daddy! Ay, sorry. Ano ba? Tingnan mo naman ginagawa mo. Ano ba? Ano ba? Ano, ano yan? Eh kasi oh, yung card dito. Ako, nabunggo ko yung card. Hindi ko sinasadya. Sorry ho. Ako nakabunggo ah. Opo, opo, opo, opo. Nabunggo po din namin. Eh, sorry po. Sorry, sorry kayo dyan. Ricardo! Let's go! Hmm. Mr. Ricky, paano business? Business daw? Anong business business? Cancel! Oh, oh, oh, tayo na, dear. Di ba tayo tapos? Anong hindi? Mr. Ricky! Tapos na tayo! Mr. Dexter! Mag-usap pa tayo! Palitan natin. Huwag na kayong magalit. Kaya gigit. Ano ba? Gusto Bo... Bonnie, Iha! Nakontak ko ng amigo kong international chef na siyang tutulong mag-prepare ng food mo para sa birthday mo. Iniisip ko, wag na lang ituloy ang celebration. Ha? Iha, ano ka ba naman? It's your birthday. At welcome party na rin. Hoy, bakit nyo inako ako kasalanan ko? Handa naman akong tanggapin ang parusa sa akin. Hayaan nyo na yun, Sir Mac. Nakako ko na eh. Eh, ba't mga ginawa yun? Alam ko kasing may dinadala kayo mabigat sa dibdib. Ayoko na sana madagdagan pa yun. Gusto mo magkaroon ako utang laloob sa'yo? Wala akong iniisip ng ganun, Sir Mac. O baka naman nagpapalakas ka sa akin dahil sa anak ko. Inuulit ko sa'yo, no deal. Naplano niyo na pala ang lahat. Ano pang dapat natin iusin? Ah, actually, kailangan pa ng mga gamit para sa catering. At yung mga taong tutulong dun sa chef? Akong bahala doon. Huh? Really? <laughs> yes, Mom. Leave it to me. Wow <laughs> naman! Maaasahan talaga kita. Buti na lang hindi ka nagmana sa daddy mo. Alam niyo ba kung sino mga bisita ko? Mga investors. Dahil sa mga kapalpakan ninyo. Ayun, napunada. Sorry na nga po, sir. Basta ako, Nakahanda akong tanggapin kung anumang parusa bibigay ninyo. Sir, ako po. Handa po ako mamalimos magkalkal ng basura sa kalye. At ibenta ko po yung katawan ko kung sakasakaling tatanggalin niyo po ako. Ako po, mag aabroad na lang po. Ano naman ang gagawin mo sa abroad? Doon po ako mamamalimos. Doon po ako magkakalkal ng basura. Doon ko po ibebenta katawan ko po. Diyan! Diyan kayo magaling! Sa kalakuhan! Basta ako, Mr. Toribio. Sabihin nyo lang kung di nyo na ako kailangan. Huwag nyo nang isipin na minsan ay nailigtas kong buhay ninyo. At wag na wag niyong iisipin na may utang na loob kayo sa akin. Wala. Wala kayong dapat tatalawin na utang na loob. Hello? Hi, Ninong. Oh, yeah. Can I ask you a favor, please? Sure. Anytime. I need a catering service. Ayan mo. Akong bahala. It's for my birthday celebration. Sige. Thank you, Nino. Bye. Sige. For the meantime, forgiven na muna kayo. Mm-hmm. Hmm? Dahil may isang mahalagang catering job tayong gagawin. But this time, huwag kayong papalpak. Ano pong okasyon? Birthday nung inanak ko si Bonnie. At tayo mag-aasikaso. Talaga ho? Pero kailangan kasama si Mac eh. Pero ang inaalala ko lang eh, baka hindi sumama yun eh. Hmm. Sir, Hmm. may naisip po akong paraan. Boys, may good news ako para sa inyo. May catering job tayo sa Manila. Manila? Sa Maynila? Maynila. Oh, Sir Mac, sa Maynila. Okay. Kuya, Maynila. Maynila yan. Maynila. Yeah. Maynila? Oo, oh, pare Mac. Pare ko, pwede ba sila na lang ang pumunta? Maiwan na lang ako dito sa resort mag-isa? Ah, sandali, Sir Mac. Parang lugi kami ron, ah. Kami lang yung biyabiyahit mapapagod. Ha? Mang Mac, Akala ko okay kayo. Taas pa naman ang tingin ko sa inyo, tapos wala pala kayong pakisama. Pare-pareho lang naman tayo empleyado rito eh. Hmm. Eh, kung ayaw ni Sir Mac, hindi na rin ako sasama. Pwede naman pala yun eh. Eh, kung di ka sasama, hindi na rin ako sasama. Ba, ako rin! oh, boss, ikaw na lang mag-isang mag-catering. Hindi naman pwede yun. Kayo na lang sumama. May iwan ako. Gusto ko mapag-isa. Parang Mark, kailangan sumama ka. That's an order. O nakita nyo, that's an order. Sasama tayong apat doon. Reklamo kayo ng reklamo. Para kayong di empleyado rito. Boss nyo yun eh. Di ba, boss? Hmm. Kailan mo lakad natin? <laughs> Magandang umaga po, sir. Ah, oh, Brad. Full mo, ha? Ah. Sir Mac, gutom ako eh. Bili tayong chibog. Di bumili ka. Samahan niyo ako. Ikaw na lang. Dito na lang ako. O sige, kumain niyo sumama. Wala kayong chibog. Basta sasama ako. Kakain nga tayo. Aisha! I hmm. want some of this. Alam to chocolate? Yeah. Para naman tong bata. Mm. Sige, hmm. kunin ko, pero ikaw magbayad ha. Why? Eh, wala naman to sa listahan natin eh. Hmm. Sama mo na, please. Sige na. Yay! Thanks. Wow, ang gaganda ng mga babae. Oo nga, Sir Mac. Siya. Hmm. You see those guys sa door? Mukhang tayo pinag-uusapan, ah. <laughs> Sinabi mo pa. Kung papipiliin kayo doon sa dalawa, sino ang type mo? Kakaliskisan ko. Hmm. Type ko yung uh, kay Manggi. Ako naman, type ko yung Tisay. Pero yung mataas? Parang type ko. Alam mo, medyo cute yung naka-green, ha? Eh, gwapo rin. Kaya lang, medyo gayot na. <laughs> On second thought, doon ako sa Tisay. On second thought na rin, doon ako sa Morena. Tsaka yung mataas, parang babaero. Hmm. Di ba parang pareho namang babaero? <laughs> Ang saya niyo naman, mga beautiful girls. Baka pwede kami sumama sa saya niyo. Pwede. Ano bang pakialam ninyo kung masaya kami? Yeah, what's your pake? Yeah. Sige na. Aba? Oo. Sir Mac, ako na bahala. Sige na. Relax ka lang. Hoy! Dali! Mang Mac, Kami na ang bahala dyan. Sabihan na bahala! Ah! Ah!

you. Maraming salamat. Thank you very much. Alam mo, you're so charming and so guapo. Huwag mo na pagsabi. <laughs> salamat. At super duper ka makipagbakbakan. Thank you. Kunti lang. Salamat ulit, ha? You're welcome. Thanks. Bye. Bye. Ingat kayo. Hmm. Hmm. hmm. Teka, teka. Paano naman ako? Mm-hmm. Wow. Thank you din. Okay. Ah, teka, parang bitin eh. Isa pa. Sige na nga. Mm. <laughs> ko na. go na. to. Let's go. Ah. Ikaw yung Yeah. sa kay ha. Mangmak! Oy, paano naman kami? Yeah! Kayong dalawa lang maghalikan. Mm-mm. Hmm. Sir Mac, Oh. ang galing nyo sa fight scene. Hindi nga ako pinawisan eh. Oo, sa tingin ko nga, ni- hindi kayo napagod eh. Hindi. Hindi nga. Oo. Sir Mac. Sir Mac, gising na. Dito na tayo. Talagang hindi ka napagod, ha? Ah. <laughs> Bahay ko ito ah. Ba't niyo ako dinala dito? Eh, Mang Mac, dito ho tayo mag-catering. Ah, Aha. Ako, Opo. ayoko masira ang birthday ng anak ko, Harles Jose. Ah, Sir Mac, Sir Mac, sandali lang. Baka nakakalimutan nyo. Pinapunta tayo ni Mr. Toribio dito para magtrabaho. Remember? Mm-hmm. Oo nga. That's an order. Remember? Dad! Hi, Dad! Bonnie, anak! <laughs> Anong ginagawa niyan dito? Hi. Sila ang pinadala ni Ninong na catering service. Tutulong sa chef. Thanks for coming, Dad. Bakit nagsama ka pa ng walang kwentang tao? Hoy, sinama lang nila ako dito. Tsaka hindi ako walang kwenta. Ikaw lang to masyadong kwenta ng kwenta. Hmm? Hmm? Dahil sa mahal ko lang ang anak ko. Mahal ko rin ang anak mo. Mahal ko, anak ko rin yan. Kanya ayoko masira ang party niya, alis na ako. O sige, mas mabuti pa. Tama na! Kung mahal niyo ko talaga, magkasundo kayo. Alang-alang man lang sa birthday ko. Ah, sabi. Yun ang pinakamagandang regalo matatanggap ko. Please. Ah, ah, ah tama na. Kalamay mo loob mo. Hoy! Yung anak ko kinakalamay mo! Hoy! Ah. Sige na nga, pwede na kayong tumulong sa chef. Pero hindi nakasama yung ama mo, no? Ano naman nasasabi ng mga amiga ko? Kasama siya sa service crew? Di bale, sumaya lang ang party mo. Titisin ko na sasabihin ng mami mo sa akin. Mom? O sige, pwede na siyang umatin ng birthday mo. Sir Mac, kalamay mo rin loob mo. Ito naman si Amay Kalamay, oh. Kayo ha? Pinagkaisahan nyo na naman ako. Ano pinagsasabi ninyo? Pati nyo sinabi sa akin dito tayo pupunta. At kinukonsensya pa niyo ako. Kayo pala wala konsensya. Eh kung sinabi ba namin dito tayo magke-catering, sasama ba kayo? Hindi. Eh kaya nga hindi namin sinabi. Pilosopo ka pa. O baka naman gusto mo lang makita si Bonnie. Puro pang sarili mo lang interes ang iniintindi mo eh. Kung yun ang iniisip ko, eh di sana hindi ko na kayo sinama. Sakit nyo naman magsalita, Sir Mac. Hayaan nyo. Pagkatapos sa pagkatapos natin dito, aalis na ako. Masakit ma sa loob ko. Hindi ko nagagambalain ang anak nyo. Kung yun ay kaliligaya nyo. Tuloy-tuloy. Magbabayad tayo dyan. O ano? Happy ka na? Kumpleto na ang family mo sa celebration mo? I'm super happy. And it's all because of you. Thank you, Arthur. Hayaan nyo. Pagkatapos sa pagkatapos natin dito, Aalis na ako. Hindi ko nagagambalain ang anak niyo. Arthur? Bonifacia! Ano yan? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang pong mapag-isa. Mapag-isa? Eh bakit kasama mo yung crew na yan? Gusto ko rin sana mapag-isa eh, kaya nagsama nila kaming dalawa. Tama na! Tigilan nyo ng kalokohan na ito! Wala kang mapapala sa lalaking yan. He is just like your dad. Mom! Enough! I don't wanna hear a single word. Sige na, pumasok ka. Hindi ikaw. Hindi nga ako. Hmm. At ikaw, sige na magtrabaho ka na. Chef Paco Esquerda! Gabriela! Hmm, welcome! Darling! It's Thank been so long! Huh? Can I ever say no to my friend Gabriela? Nasaan ang unika iha mong celebrant? <laughs> Halika, samahan kita. Papakilala ko siya. Parine, iha. Nandito si Chef Paco. Hello. Ang aking Bonifacia. mm. Que bellissima! Como su madre. <laughs> Thank you po. Alisin mo na yung po. Hindi naman tayo nakakalayo ng edad. <laughs> Gabriela! Sino ang mga tao na ito? Ah, sila ang service crew na tutulong sa'yo. Hi, Chip. Chef! Hindi chief! Bakit? Mukha ba ako ng pulis? Eh, may tsapa kayo eh. Ah! Brooch yan! Thank you. Ah, pagpasensya nyo siya, Chef. Chef. Chef. Chef. Isa ka pa? Ano nangyari sa May F? Defect ka ba? Uh, ah, wala po, wala po. Anong pangalan mo? Ah, Bogart. Ah, Bogart, Bogart. Santissima Gabriela! Saan ba nakuha ng mga tao nito? Naku, pagpasensya mo na. It's a long story. Eh, ito kasing si Bonnie kumuha sa kanila. <laughs> Basta utusan mo na lang kung may kailangan ka. Dalin mo ito sa kitchen. Ah, chef, gamit ba sa pagluluto to? <gasps> Makeup kit ko yan! Tanga! Ang chef, ha? Ah. <laughs> What did you say? Ah, sabi ko, ang ganda mo, chef. Alam ko yan. Ai, Gabriela, obra maestra e tão menino na para sair. I, for starters, mm -hmm. naku you'll salivate. Baked spinach. Ooh, uh, Cold ah. cuts, canapés, and the specialty, super spicy onion ring. Ah. <laughs> and for our entree, roasted calf, ah. lobster thermidor, mm-hmm. ah, Hawaiian chicken, and another specialty, lengua estofada. Oh, sounds so yummy. O, oh, ba't nandito ka? Ah, sorry. Sino na naman yan? Don't mind him. Asawa ko lang siya. <gasps> Really? I'm sorry, Gabriela. Akala ko member ng service crew. <laughs> nakakahiya mang aminin, pero you're right. Nakikitira siya sa kumpari namin na nagpadala ng assistant mo. Excuse me, hindi ako nakikitira doon ha. Nagtatrabaho ako doon. Nagtatrabaho? At yung pa ang pinili mo? Himbis na asikasuin mong negosyo natin? <laughs> Masaya ako sa trabaho ko doon sa negosyo mo, nawawala dignidad ko, nawawala ang pagkatao ko. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Ang yaman-yaman natin, ang dami nating negosyo. Pagkatapos sa mamasukan ka, nakakahiya ka talaga. Ako ba, binibigyan mo na kahihiyan? Wala akong dapat ikahiya. Proud ako sa sarili ko. And someday, magiging proud din kayo sa akin. Magnifico! Makario ang pangalan ko, hindi Magnifico. ¡Qué barbaridad! El Bobo de Leyuca. Yung bang family name niya? Kumiendo papel. Ito ang susuot mo mamaya. Oh, wow, Mommy. Thank you. Ang ganda. Thank you. <laughs> mm. Ang ganda talaga. Bagay na bagay sa akin. Ngayon, Thank you, Mom. kailangan nating kumuha ng magandang accessories sa babagay dyan. Wait, ha? Okay. <laughs> Dad. Hi, sweetheart. Did you like my gown? Super ganda. Naku, dahil ba pa Cinderella pag nakit ng suot mo yun? Tulo laway nila sa'yo. Aw, thank you, Dad. <laughs> This is gonna be my second happiest birthday. Mm -hmm. Aside from my sixth birthday. Do you remember that, Dad? Happy birthday! okay, kiss kay Papa. Happy birthday, Bonnie! Oh, yan, mm. ha? Teka, dito ka. O, oh, ito. Spaghetti for Bonnie! <laughs> yan! Para naman sa mama. Mm. Wow! Ang laki! <laughs> At para kay Papa. Mm. Yay! Kiss! <laughs> Ah, kiss! ba? O ah, sige, ako lalapit kay Papa. Ibok mo si Mama. Ang saya-saya natin noon, no? Masaya kami ng mami mo. Lalo na nung dumating ka. <laughs> Di ba maibabalik yun? Sana. Wow! I found the right accent. Asa na yung kausap ko? Bonnie? Kasi noon eh, Simple lang buhay natin eh. Tinanggap ako ng mami mo maski alam niyang mahirap lang ako. Masaya kami. Maski paminsan-minsan, kinakapos kami. Pero lalo kami sumaya nung dumating ka sa buhay namin. <laughs> Subalit, nung dumating na yung minana niyang negosyo sa mga yumaon niyang magulang, diyan na naiba ang ikot ng mundo. Nagdilubyo na. Binuhos sa lahat ng mami mo ang buhay niya doon. So si mom dapat sisihin? Kung tutusin, hindi ko siya masisisi. Ginagawa niya yon para sa kinabukasan mo. Alam mo, mahal mahal ka namin ng mami mo. Dad, do you remember when I asked you kung mahal mo pa rin si mommy? But you didn't answer me. Do you still love her? Dad, I know you love her. I can see it in your eyes. You still love her. Oo naman. Sa totoo lang, mahal na mahal ko mami mo. Pag nakikita kita, siya nakikita ko. Talaga? Talaga? Miss ko na siya. Kaya lang, hindi na na-appreciate ang mga ginagawa ko. Kamukha nitong hunti ko na kayanan para sa birthday mo. Ito regalo ko, anak. Happy birthday. <laughs> Thank you, Dad. Ano to? Open it. Dad? trust fund? Mm-hmm. I don't even know what to say. How? Inipon ko lahat ng sweldo ko. Eh, mas kailangan mo yan. Hindi ko kailangan yan. Para sa kinabukasan mo yan, anak. Thank you, Dad. I want you to be happy on your birthday, anak. I am happy, Dad. I love you so much. I love you, you too. Ikaw, bring out all my recipes. Lobster, Opo. crab, at lengua. Opo, Chef. Crab, lengua. Ikaw, ano tinatanga-tanga mo dyan? Start hiwa-hiwahin lahat ng mga vegetables ko! Opo, opo. Ito na nga po, eh. Oh. Hmm? Ha? Hmm? Hmm? Hmm. Ikaw, punasan mo ang pawis ko. Yan! Ay, eh, hindi yan! Yung malinis! Ang ganda nga, oh. Hindi ka na oily. Hmm. Good evening, Oh, Jenny! Sige Nasa ko yung si Mr. Toribio. Pinadala na lang niya itong gift para kay Bonnie. Oh, sige, sige. Have a ah, seat, ha? Gabi! Naku, ang ganda-ganda mo naman, kumare. Thank you, Mare. also. Mm Rolling pin. Rolling pin. Ah, eh kayo pala ang kaklase ng anak ko. Sige, sige. Thank you. Thank you so much. Ang rolling pin. Ah, rolling! Oh. Ito yung rolling pin. Ba't di nyo iabot? Si Chip. Huh? Hmm? Naku, Chef. Chip. Chef. Chip. Chip. Chip. Chip. Shit. Hindi Chip. Chip. Anong Chip? Chef! Teka, teka, teka, teka, teka, teka. Anong gagawin natin? Sir Mark. Hmm? Ouch. Hmm? Naku. Bilis, bilis, bilis, bilis, Sir Mark! Sir Mark! Oh, ano? Eh, Sir Mac! Sir Mac! Si, si Paco po! O, oh, ano nangyari? Hinimatay ho. Bakit? Nabagok ang ulo. Dako, tumakay ng siya. Problema yan. Ah, hindi yun ang problema, Sir Pare ko. Eh ano? Ang problema, hindi pa luto yung mga pagkain. Eh, Hindi naman namin masabi sa misis nyo dahil sigurado magtatatalak yun. dako sigurado yun. Eh, anong gagawin natin ngayon? Ladies and gentlemen, thank you for coming to the birthday celebration of my daughter. With great pride, I would like to present to you my beautiful daughter, Bonnie. beautiful. You look beautiful too, Mom. Ah. Oh, your speech. Thank you so much for gracing my birthday celebration. I'm so happy dahil nandito kayong lahat na mga nagmamahal sa akin. Most especially sa dalawang taong na napakahalaga sa akin at pinagkakautangan ko ng aking buhay. My loving parents, <laughs> Mom, Mm. <laughs> and Dad? Thank you. Thank you again so much for coming. Mom? Happy birthday. Mm. Thank you, Mom. Ah, Thank you. Vina? Tea? Serve mo ng food. Igawas ng food. Try it. Eh, syempre naman, masarap yan. Dahil si Chef Paco ang nag-prepare ng food. And where is he? Kailangan makilala namin siya, Gabi. Ah, sure. Ah, Arthur, pakitawag nga si Chef Paco. Si Chef Paco? Yes. <laughs> ano pang iniintay mo? Ah, Now na! Ah. Now. Enjoy the food! Ano Napakarami namin hinandang pagkain para sa mga mahal naming bisita. Lobster Oh, thank you! Ladies and gentlemen, presenting the chef! Mr. Map, asawa ni Ma'am Gabi. Congratulations! You're lucky to be his wife. I love you, Dad. I'm so proud of you. Thank you, sweetheart. Sorry. Kasi may nangyari doon sa chef. Kanya ako na nagluto. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ako ang kailangang magsorry. Hmm? Sa lahat ng maling pagtingin ko sa'yo, Makario. I'm so proud of you. Oh. And I want you to know that I love you very, Talaga? very much. Oh. Oh. Mahal na mahal din kita. Hoy! Ba't nakikisabay ka? Ah, nadala lang ako. Ah, siya nga pala. Sandali. Nasaan na si Chef Paco? Ano nangyari sa kanya? Kasi kanina... Mga walang hiya! Simdalquensa! Simdalquensa! Ano pare ko? Dito na lang ako. Salamat ha. Walang anuman, sir pare ko. Ma'am, tuloy na po kami. Maraming salamat sa lahat, ha? Bonnie, pasensya na sa kaguluhan nangyari, ha? Dapat ko pa nga pasalamatan ng mga nangyari dahil nagkasundo uli si mommy and dad. And I hope it will be forever now. I promise. Forever and ever. <laughs> Thank you, Mom. Mm. Thank you. Mm. Love you. Mm, forever and ever. Ang tagal naman ni Arthur. Ako, antok na antok na ako eh. Ito na pala eh. Mm-hmm. Tayo na, tayo na! Ay, nako. Rico! Oh, Sir Mac, anong ginagawa niyo rito? Eh, nais ko lang magpasalamat sa'yo ulit. Dahil sa'yo, nagkasundo kami ng pamilya ko ulit. Wala kayong dapat alalahanin, Sir Pare ko. Saan ka ba talaga pupunta? Magpapakalayo, pare ko. Pag dito kasi, maalala ko lang parati yung mga masasayang nangyari sa amin ni Bonnie. Ah, ayaw mo ba doon, pare ko? Lalo lang akong masasaktan, pare ko eh. Una ko pala kasi nakita si Bonnie, minahal ko na siya. At mananatili sa puso ko yung pagmamahal na yun. A sin for life. Pero bilang isang gentleman, kailangan tuparin ko yung pangako ko sa yung layuan si Bonnie. Yun naman ang ayokong mangyari. Bonnie? Since naayos na ang problema ni Dad and Mom, tayo naman ang dapat magkaayos. And I want you to know that I also love you. Ha? Huh? Oish. Hindi nga. Mm-hmm. Totoo? Ate-ate mo pa. Atak! Atak daw. Oy, oy, sandali lang. <laughs> Pabayaan mo na sila. Ayos na yan eh. Ako ayusin mo. Eh, Huwag ka na maingit. Huwag ka na maingit. Ah, Take two. Election, asikasuhin mong negosyo ko! Hindi pa ako tapos sa'yo! Ako, tapos na! Ako, isawa na ako sa pagtagpa. <laughs> satu uh. Kan, Ayo ini benar pariku. Lalo na kasi ako masasaktan, pare ko eh. Wala kang lumangoy ng mga kasi.